óra. Így, nagyon menő. Pontosan így terveztem ezt a menetet. Az Bazzmeg! Ez az! Um Ei! Posso, mal! Falta esse negócio. Pode! Egy másról a másikra, na na jó. Tudos. Egy gaz! Понятно. Господи, что там угрик? Там угрик? Yes. Йо. А, на того. Угольно! Угольный! Вот с кем огонь? Bassza! Az az! Ez az. Hú, ez nagyon durva volt. Yeah! Kijutottunk a barlangból! Nagyon jó! Kijutottunk a barlangból is. Még egy barlang. Na szopas. Ó, de jó. A legkedvenc pályám. Ó, hogy kurva anyádat. Látni akartok valamit? Szerintem nem fogtok. Ez miatt a tök mely miatt? A rák, az a redvak geci. Kurva. Az, hogy azt el kell kapni. Anyádat. vamos, vamos. É. Toca, vem. Oké, a szóval ezzel van a... Csak az a baj, hogy ő is nagyon-nagyon gyors. Itt lehet vele kapaszkodni? Nem szóval el kéne valahogy eszteni. Így. Itt eddig profik vagyunk, szerintem. Ó, betű. Jó, sosok úgy jelent, meg szeretne, hogyha meghalunk. Alors, oh c'est un, un Poffy vagyok, én nézd fel rá. Hogy elmenj, bozd meg, mert Megint a belket, még a bálom. Megint. Ó, hogy kurva, anyja. Szerintem most, most éppenséggel rá lehet ugrani, mert van a gép. Itt elmutatja, mutatja 어긴 아, alatti. Bip, az mi az a fasz? Az mi az a legendás poli? Annyi... Te lesz. Ez mi az a... Gyorsan! Gyorsan, gyere már, te punám! a kurwa perek. Tudom. Ez én sok mit csinál? Olyan gyors, mint a... Hogy utól ér. Hát mi van? Semmi. Nem érte meg annyira oda menni. Én szeretem ezeket a vegyes pályákat. Főleg szeretem, mi? van egy ilyen ponttal megállnak. Hol van már az a... Ponttal ezek is. Pont ott! Pont! És itt mentettem utoljára. Megint! Nehogy be, be, be, beszívjam megint. Most nem. Gyerünk! Mi hogy az követ? Nem is... Gyorsan! Utol Na jó, elég. meg a rohok fejét. Út ez is megint. Jaj. És itt a... Ó, hogy a... lehet, ke lehet azért kellett volna. Hát igen, ide. Most innen jöttünk. Az mi? Az úgy honnan jött. Vissza bírt jönni? Na erre még nem jártam mert nincsenek köszönjük a banánok. Itt is. Oly. Annyira sok út van, aquela chora Ah. Ah, como é que se é entrega, Não, não tem.